फ्रेंड जैसा कि आपको पता ही होगा कि एम ने अपना एक एंड्रॉइड वन के साथ फ़ोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है एम आई ए वन जिसमें आपको एंड्रॉइड वन का सपोर्ट मिलता है तो हम इसका डायरेक्टली पेपर कंपेरिजन करने वाले लोगों के नोट और मॉडल के जी फाइव एस प्लस से तो पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तीनों में ही नोबेट मिलता है आपको बट आपको डेफिनेटली ओरियो का अपडेट जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको इस मुश्किल से दो या तीन महीने के अंदर ही एम आई ए वन में और जो लेनोवो के एट नोट और मोडल का Moto G five S plus है उसमें कोई अपडेट मिले या ना मिले कोई कन्फर्म नहीं है और बात करते हैं इन तीनों की कीमत की तो तीनों की कीमत जो है वो सेम ही है मोटरोला का Moto G five S plus मिलता है आपको सोलह हज़ार रुपये में और लिनोवो का के एट नोट मिलता है आपको तेरह हज़ार रुपये में और चौदह हज़ार रुपये में और एम आई का ए वन मिलता है आपको पंद्रह हज़ार रुपये में यानी कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी प्राइसिंग में बट अब बात करते हैं हम इनकी रैम और स्टोरेज की तो एम आई ए वन में आपको चार जी बी रैम के साथ चौदह जी बी वाला स्टोरेज मिल जाएगा और लिनोवो के एट नोट में आपको मिलता है तीन जी बी रैम बत्तीस जी बी स्टोरेज चार जी बी रैम चौंसठ जी बी स्टोरेज और हमें जो मिलता है मोटोरोला के मोटो जी फाइव एस में चार जी बी रैम चौंसठ जी बी की स्टोरेज के साथ अब बात करते हैं हम इसके कैमरे की तो कैमरा में तो अगर कंपैरिजन किया जाए हम तीनों में इन तीनों में तो कैमरा कंपैरिजन में लिनोवो के एट नोट काफ़ी पीछे हो जाता है बट बशर्ते है उसका एपरेज साइज़ काफ़ी अच्छा है बट उसका डुअल कैमरा होने के बाद भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो डायरेक्टली कंपेरिजन होता है एम के ए और मोटोला के जी प्लस में तो बट मोटोला के जी प्लस में जो एवरेज साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ए में पर जो ऑप्टिकल जूम है एम का ए का वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है हमारे मोटोला के जी फाइव एस प्लस से और रही बात आप बात करते हैं हम इसके चिप की और जी पी यू की तो आपको Qualcomm Snapdragon six twenty five के साथ जी पी यू मिलता है एंड्रेनो फाइव जीरो सिक्स का ये आपको इन दोनों फ़ोन में ही मिल जाएगा एम आई के ए वन और मोटोला के G five one G five S plus में बट आपको जो लिनोवो के एट नोट में मिलता है काफ़ी पुराना प्रोसेसर काफ़ी पुराना तो नहीं कहूँगा पर मीडिया टेक का हीलो एक्स ट्वेंटी थ्री मिलता है माली के पी यू के साथ और रही बात अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की सेकेंडरी सेकेंडरी कैमरे की तो आपको एम आई ए वन में मिलता है फाइव एम पी का सेल्फी कैमरा और आपको लिनोवो के एट नोट में मिलेगा आपको तेरह एम पी का camera full H D recording के साथ और आप Motorola G five S plus में मिलता है आठ M P camera selfie camera तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंपैरिजन बट आपको एक और चीज़ बता दूँ एम आई के जो फ़ोन्स होते हैं उसमें हाईब्रिड स्लॉट होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप एक साथ या तो दो सिम रख लीजिए या, या एक कार्ड या एक सिम तो आपको दोनों में परेशानी हो सकती है बट आपको एक और बात बता दूँ इन तीनों में ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है और यही तीनों इसी महीने आपको अवेलेबल हो जाएंगे तीनों की कीमत भी आपको बता चुका हूँ मैं अगर आपको एंड्रॉयड वन के बारे में और जानना है तो आप इस वीडियो के एंडिंग में जा सकते हैं और रही बात इसमें आपको एक और एडवांस फीचर मिलता है एम आई के ए वन में क्योंकि इसमें आपको मिलता है U S B type C one point zero और इन दोनों मोबाइल बाकी जो दोनों मोबाइल हैं जैसे कि Motorola G five S plus और लिनोवो का के एट नोट इन दोनों में ही Android two point zero simple U S B मिलती है सी टाइप नहीं मिलती है तो फ्रेंड्स आपको ये कंपैरिजन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो thank you for watching my video I am sorry from tech me technically